Buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel nuevamente aquí jugando. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel. Con nosotros el Vengador Tóxico y estamos aquí para jugar a Halo. It's based on events that took place during the Battle of New Mombasa in 2552. Six years ago, the Covenant fleet attacked the city of New Mombasa. Any school kid can tell you that much. But many of the details of that attack were known only at the highest levels of government. Until now. Bueno. While Hombre, fighting raids the city, Covenant forces secretly hunted for the portal to the Ark. But they were also looking for something else. The operation we'll study today began when we learned the Covenant found an artifact known as the Conduit. Back in 52, we sent a team of ODSTs in to secure the artifact. Our combat simulation is up and running, so let's see how you do playing through this operation as a lone spark. Good luck. El típico buena suerte de todos los videojuegos, good luck, good luck. Buena suerte, bueno, pues vamos. Perdona, aquí tenemos eh, la misión. Así que vamos a ella directamente. Iniciando simulación. Pardon, I'm Lieutenant Kwan. I'll be on comms to assist you throughout all your missions. That was a bone rattler. The original landing zone got too hot, so we dropped you here instead. Looks like the impact busted your weapons. We'll need to replace them. Sending you a waypoint. Eyes on that grunt, Spartan. Use your melee skills to take him down. Now grab his weapon, or raid that Covenant weapon locker near you. Now destroy that enemy shield so you can reach UNSC forces. Bueno, estamos ante una simulación, así que bueno, no lo Well done, Spartan. More Coveys incoming. Help the Marines repel them. There's a UNSC-controlled green zone due east of you. Get to it. <laughs> Pequeños Grunts incoming. Gear up from that locker and help the Marines mop them up. Sí, quiero una de estas. Oh, sí. Oh, sí, sí, sí. ¿Dónde vais ustedes, pequeñajos? Ven, ven para acá, ven con papi, joder, ven con papi, ya Anda, anda, anda. anda. <laughs> corriendo, sale Good. corriendo. Keep moving. The vale. enemy data pad we're after is at a crash site to the east. Se va para adelante, ¿no? Vale, vale. Finding a grenade cache in your hut should help you clear a path to the high rise. aquí. Oh, granadas. Use these grenades to clear enemy barricades. Ahí está. <laughs> Granada, Granada es un sitio tan hermoso y tan bonito. Como Granada no, no hay nada. rise is just up Keep your eyes out for Covenant Qué bueno. Son, son pequeños niños ratas ¿eh? que te, no, no pasa nada. Eh, por... If you run out of grenades, look for the Covenant plasma oh. kind. They stick to enemy units. Excellent. Almost there, Spartan. pero se acabamos pronto. Ahí está otra muy buena arma. Covenant elites incoming. Get on that machine gun, Spartan. Oh, oh, oh, oh, por supuesto. Oh, qué bueno. ¿A dónde vas tú, enano? Ven para acá, motherfucker. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ese venía corriendo, ¿eh? Cuidado, cuidado de la peña aquí está... Oh. Mira, mira, va acercándose, va acercándose. great Joder, qué bueno. Toma, todos ustedes, morir, morir todos, morir todos. morir, morir, morir. Por Ryan, por Texas, por Calmay, aunque no es de esta zaga, pero todos murieron por esto. Misión cumplida. Bueno, como... Como manera de empezar, no está mal, ¿no? Ahora ya vamos a Primero vamos a seguir subiendo de nivel. Ready up, Spartan. The data is near a down spirit on the other side of the roof. Tenemos muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer. Por aquí, a ver. aquí tenemos, para empezar, esto de aquí. Y eh, esto, esto por aquí, eh, esto no podemos poner. ¡Hostia! Que me lo voy a mostrar muy bien con ustedes. Venid para acá, niños, venid para acá, niños. Venid. Maestro y padre, una pregunta sobre un tema existencial. Ya está. ¿Para qué hostias vale la vida? siempre toca de brincar. You're about to run into heavy resistance. your armor. Venga, venid con papi, que os va a dar una alegría. Venga, voy a repartir aquí alegría. Hostia, me encanta cuando, cuando hacen ese ruidito ahí. Es como, como ratitas. Es como ratitas ahí, mirados, mirados, pequeñajitos ahí. Ya, voy a mandar una, una granada por tu culpa. Esto no... voy a cometer el mismo error dos veces. Es una mierda de, de, a enemigos. ¿esto qué es? Quiero, quiero probarlo. Sí, sí, sí, me interesa, me interesa. Hold on, Spartan. The elevator's on its way. Uh, tenemos que esperar un ascensor aquí o algo que... Se acercan por acá, eh. Covenant counterattack. Hold them off until the elevator Voldemort, arrives. Voldemort viene. There's the elevator. Move, Spartan. Oh. Ven, ven compadre, hombre, ven compadre. Y aquí pequeños trozos de mierda. No go. You'll need a satchel charge to take that barrier out. I've got a hornet nearby with a satchel. Clear hostiles from the area so he can land sea que no se puede abrir. Get the satchel charge from the Hornet. It's more than enough to blow that enemy barricade. la mochila, satchel and get to cover. la mochila si la All clear. Perfect. An elite commander is about to recover the module. Take them out. Secure that data pad, Spartan. Return to the Hornet for extraction. Viendo pasar el tiempo. Tenemos que ir para el otro lado. otra vez, regresa al sol Ustedes no, no, no sois nadie para que... lo he hecho perfecto. Great work, No me puedo creer que lleve 22 minutos ya. Pues bueno, si queréis que siga con este juego, me lo, dejáis en la caja de comentarios, ¿vale? Yo me despido de vosotros con, mucho gusto aquí en Toxic Game Channel.